wanabao wa opposition mm. aliligibo and was duachi nchikutegeze kigambo kino bobo no tegera bunnabya bufuzo mutufu mm. abategedde gwangali okusoka nabantu abali tuddemo kabaka yali mu nsobi nnene etaepimibwa bwa nsobi bwayo kabaka ronald muwenda mutebi owokubiri sebufu bwangu kimera wa lugembe mm. yali mu nsobi amateeka ku ssaabasajja kabaka gamukugira mm. agennono ayingizibwayo kabaka eyo tagendayo nga mulamu mu myoyo akoleddwa ebyasinze okuleeta obuzibu tiimu eyamuleetera okuwaba yeyeetaaga okutunulamu okuva lwyatikkirwa omwaka193 omuli bakaya kavuma mm. babbaale mugera mm. omuli ba mpanga male kyewalabye mm. peter charles mayega n'abalinga abo omulungi atulaba ku online medias uganda uh, youtube channel eno eyasalawo okuba nti ebaleetera abantu ab'omugundo oba ebaleetera abantu abo abamanyi uh, mubadde uh, wansawo uh, mu comments nga munsaba nnyo honalebo jakana nadduli nga muga muleete muleete ate simanyi ate booteekayo tetubategeera ate biki ate ono yekaeka ge twagala okimanyi nti abantu abasinga uh, uh, mu comments ezimu baŋambye nti nno yegwe pulezidenti waabwe 2 26 nti bakwagala ojje bagala kumpeesa katwa <laughs> ate katwa hmm. lwaki okuba pulezidenti hmm. kitwala magezi na birowoozo hmm. naye ebirowoozo n'amagezi ago ate okukkirizibwa okubeera digestable nti bakuwabula kyekyokka teriyo principal ndala esukka ku ekyo ebisigalidde bibaako abatambuza kuba tobeera omu directives ah. noza mukitegedde mwenna abadde bagamba nti no bbiri abiri mukaaga ah, mwadde mwagala kujayo omwana weeri wesaidizeeri ate mubenga ate mutunulako kerwere eno erwere omutwayango ah, mulabe nti mujjayo ah, honarable jakana nadduli olunaku olwaleero tulina ensonga nyingi nnyo ze tugenda okuba nti twogerako oba ze tugenda okuba nti tumulunguliramu mu nsonga ezo tulinamu eya dubai expo Ah, juzi wanu twagenze ne tulaba mudala gwaffe nga guliko obuntu ndozanga mukaga era bana yuganda ne utaniko gamba ni chichi eh, dala twagenze afazali twandibi afazali twandibirese ne tutagendera dala ensoge ndala uh, ah, ya president Museveni okugamba ntino uh, ah, uh, okumma beero eri abo ababazizza emisango ejja naggomola muno kwe kuli okutta omuntu nga ewalaba saga y'ebijambiya eyalimu emasaka nti singa oteeberezebwa oba singa okwatibwa ne bagamba nti nno sennoga kalimu otta abantu nti oba bakutte tebakuwa beiro mm. bakusiba busibi tevaayo bakusalira nti eh, gwe tukusiba emyaka kikumi mm. ah, ensonga endala mm. atulinamu ebijambiya ebijambiya e, njagamba nti ebyali kwaka tebikyakyaka nnyo simanyi lwaki tebikyakyaka nnyo ah, kubanga atwala bakemabega bmps ah, segirinya muhammad ah, amanyiddwa nga minister update saako ne alan sawanyana nga babasiba saako nensonga nyingi nnyo nnyo buuza kuba kulaba ku online medias uganda ate tutandikireawo mukama waffe banna online media uganda ensansi nate okuba nga gwe mulundi gwange okusoose okuba nti ndi mumaaso gammwe ate mbaweereza oba oliawo ekigwanidde ekitali kitegeke naye amakulu mu bigambo bye tugenda okussa ku online media si bye bisembayo olina eddembe okuwa ebigambo by'oyagala hmm. ne komenti gyossa gwe tofaayo oba evuma oba ekola kikasita otawemula hmm, wabula mu makulu mu kyo omugezi hmm. mu sulimaani ebitabo byatugamba nti a gentle answer whitenis anger mm. but the stupid studies tap mm. nti okwanukula okukkakkamu era okw'amagezi mm. kukkakkanya obusungu naye ate omugwago wavu mm. yamala gabatukana saawa ebigambo byabasaanidde mm. nammwe mbebaliza ku ludda olwo kubanga mubwakyakulabirako mu bubi ga nti ah, nga gundi bwe yeeyisa togezaako kweyisa bwotyo mm. ekyokubiri mm. amanya nze jakana suleimaani nadduli mutabani w'olutabaalo atagenda kukyuka mu mbeera za buweereza nti ojja kunsanga wano oba wali atagenda kufuuka kigenzigenzi hmm. ekyo nakigaana ye muntu atalina kusalawo bavuga muvuge <laughs> obujawe tinti nze mbaddewo enaale mu jjo ndi wa people power ate luli aliwa bamita kamiliyoni hmm. ah, yagamba aliwa dp hmm. block hmm. waita ennaku ntono ate asaze tumulabye agenze agenze ah, ekamwoca yenanise ekikofiira kya nuupu ate ebbanga tono nnyo tulaba uh, muganda wa president museveni toyota mm. olwamu wawaati emmotoka nagaa nedda mm. nze kati nkyuse ndi wenialem okuva nolwaleero era siva nga mwenialem ensonga yemu mumwaka w1981 mm. interest ezayingiza bannansiko zaali mpitirivu eyajjanga ze lwa bwakabaka eyayingirayo nga ze lwakunoonya buganzi na bitiibwa mm. eyaga nti olutalo nuba luwedde nze nze kunona ssente mm. abasinga obungi bajja nti tuzize n'ebigendeerwa nga museveni tinzijawo ntya buganda mm. onfuna bulungi ebigendeerwa byali byanjawulo naye kyenjagala okukuteekamu ekyo nti eyajja n'ekigendeerwa kye buli omu yakifuna oba ontegedde kaakati waliwo bannabyabufuzi nga babizinensi meeni mm. nga si wa byabufuzi mm. wabulaba mukimanyi nga tujangu tutambulize wano nti oke okay, ukimwagala mm. nga twalibadiga nti nti aa abo balaba bamasinale <laughs> tabaako ludda mm. kakati n'ekyaka miliyoni mm. okera enkyokugamba nti ndero ndi wa dp ndi wa fdc ndi waki incident gyotekeddwa okunoonyamu kiki ekimuleetera okutaga mm. butya bwe bukeera enkya mm. nga yagenze okulingiza yenaga nti bulijjo tumenyekera bwerifebamu kati kane kanzijende ku sente mm. ngabitegedde ebyobufuzi byeggwanga uganda nkikuddiramu wano nga mpise ku online media mm. tewannabaawo wa opposition yaliligibo tewannabaawo wa opposition mm. aliligibo andi wase dwaki nkikutegeeza ekigambo kino bw'oba onootegeera bunnabyabufuzi omutuufu hmm. aba ategedde eggwanga ly'okusooka n'abantu abalituddemu Number 2 mm. ebirohozo byebikola manifesto nokuchusa kwa constitution tebiba bibye biva mu bantu kyentegeza mukulu wange Bobby Wine mm. nti akyala akinga kinene okudda yatereze ebyo bwaba yajja mu nabyabufuzi adde yatereze ebyo adde mwatambule ng'abuuza bantu sekinnoomu mm. nga tugana tukutuddemu eggwanga uganda mu state ziri kumi na ssatu tujja ttambula bwetuti ne bwetuti n'akwata ebiwayi by'abayivu akwata ebyaba eruda mm. Mm. ne balooya ne bannaddiini age nti eyo ttiimu gye ntaddewo egenda okwetoola eggwanga ekole manifesto erreasonable ng'evuddemu ffe abakopi mm. abasembayo naye ekyokutambuuza omumwa nti ebizibu bye manifesto mm. oba mugwagwa wavu teri baganda batuyiyeeyo nga baganda ddala webale nnyo mm-hmm. kachanga tukona ku federal owht wa bidandi sali kitai wa bebe kuru yaganti boboje ogera kunze kigwani demba nyingira mu toilet kisingako yali munyoro omuganda omuzibu yali munyoro a ah, ah, yali muganda yali muganda sali beni chiwanuka mm. oyo gobaka jjo kuteka kht wa mu 7 mm. yayogera bigambo ki naga ntekigwande ne mumpisa nokulya mukamwako ntugantu kya tambulya mu system eya kabako omoku bafuga nebe enjwemu Nye mbu tegevu watunye wakabaka wabutambula. Eye njwe liyemu. Babu nebika. Mm. Bakabaka ntoni yali wansene. Ne, ono yali waguni. Kubange mizojiba jaba nyabwe. Bune baganda. Mm. Baivu. Katibu wukere nchano ngamba. Ntio zize kufuga guanga lino. Mm. Ndaba anga achari muo muzanyo. addeyo atunuulire ateekewo sitekisi ezigenda okutambula eggwanga biri abiri mukaaga agenda okutuuka ng'alina reasonably ebigambo by'asobola okussa mu bantu nga bikwatagana n'ebirowoozo byabwe newe batanoonyeza kalulu kyeggambidde hmm. mu ggwanga uganda tewannabaawo munnabyabufuzi ali ku opposition oba sinakindi mu pate mwe tuli ali reasonable kufuga tukyetaaga okuteekamu amagezi prequisites ffe tuziteekawo ffe bakulembera wewataweewo biwandiiko abo musaagamu busaazi buli agenda okujja gene interest ye gyatayinza kubalaga wano n'ateekawo ebigambo nga birungi bugenda okukera enkya hmm. ng'ate ali ku birala fe bwe tutaveyo ne tugenda nti paalamenti nkyamu executive ebadde nfu hmm. judiciary nayo yafa nti ye tugeta kukwata kkubo ki tandika kusisula bantu naye kyasinza okuleeta eggwanga lyonna okuba nti liriwamu nga fu enkuza yafa Number 2 eddini mu bantu tekyalimu. Obontegedde. Kakati awo byebikyasanzo bizibu byetugenda okuyolekera. Gwe tojja kungamba biboozi byo nti ovudde eri kubanga wazze n'osiga ebizigo ku mukimu kyenyi. Mm. Tinaatwala ebyo nti mbasinze okunyirira yeggwe. Nedda. Birowoozo obyobufuzi kukettagana mm. kwa birowoozo. Gundi avaamu ki lwaki tukutte ekkubo lino. Teri atawebwa magezi taliiwo. kale otuba tunazimba ebyobufuzi ebiruŋŋamu hmm. ekyo tukirowoozeeko hmm. hmm. bali mu kuzanya buzanya buzanyo bwakyana kito nfunirawa ku kitiibwa kyobwa mp ng'ontegedde nti ndi mp n'ekitiibwa kikuteekawo nga eri oyina kussa birowoozo mu ansadi n'oganira bweru twakuwa kalu tuteekayo birowoozo ate gwe ofulumya obweru gy'ogenda okuwoganira ekiba mu ansad eri ah, ah, authority yogirese ebbali obuyinza obubawebwa ngaotunudde katundu kensanvu mu omwenda nensanvu musanvu bakasawo bame ba paalamenti obuyinza bubalina businga ku bwa pulezidenti tebakimanyi abo batuddeyo balabika bulabisi <laughs> bakimayoki oyinza osanga nga negundi gyebabawo eyamateeka hmm. ah, agafuga paliamenti hmm. nga teri nomuyasoma hmm, kataba mbaba gwagwa wavu ekyo kye nkugambye enteekateeka eteekeddwa okutunulibwamu nga tonnaba kujja ng'osaatuuka nti ndiwasa okuba nti nesimbawo ng'oggyeko nti nina ebitabo ebinteekayo mu kwesimbawo wasinensi eteekwa kuba ng'eva mu bantu b'okulembera n'eggwanga lyo bye bintu ebyo nti eggwanga lyange ndi musajja muganda kyensooka mm. nezzako eggwanga uganda naye amakulu mu kyo abantu abatudde mu ggwanga eryo bagamba ki ekyo ekituufu ono bobi wine bw'aba akoze ekyo teyeetaaga kunoonya kalulu eh. uwa museveni nga yakajja wano kinana mu musanvu mm. yaddawo n'ategeeza omulamuzi odoki naga nti ebintu bijja tukuba akalipo sole kyenda munaana mm. bijja tukuba akaki akalipo twawamba buwambi mu system gye tulimu mm. naye tetunina bakutunuulya tuteekeddwa kutambula tutya ddayo owandiikeera okuresearch abantu beetaaga nfuga ki ennuŋŋamu newankubadde mu buli olyomi bwe yatwala mu kintu kirala mm. ebitundu kyenda munaana abaganda bonna bamugaa twetaaga system eri ya federo ebitundu nkaaga mu bitaano bannayuganda nebagaa nti tukkirize mu nkola ya federo nga bawulidde okutu abaganda bagamba ki ebitundu asatu mu bitaano bo baalyawo ekijja kijje bannampawengwa <laughs> yalondamu ebitundu asatu mu bitaano ebya bannampawengwa hmm. bye yazunga nabyo mu kusembenaga nti botunuza ekigambo federal system hmm. e, e, ne decentralization byebimu revland yasinzira waneeno kyaggwe hmm. namuga nti ah, mukama waffe oli yaga nti kabadde kamwako ngae mujulizi mu bayibuli gwe yasa yafukibwako amafuta nawe genda bakutte naye mukamwako ovuddemu ekigambo nti federal system kyekimu n'ekigambo decentralization ngaffe abaganda mm. tutegeera federal system kyoba otuwa yavaawo yeekywana abaganda notunula ekigambo kifederal babeera balwala political myopia thats why we, we came to fight for this we did not come for kingdomship mm. yagenda yecwacwana eyali eh, ataddewo akakiiko akabuuliriza ate gwe kennyini n'okamenyawo oyawukana n'abayudaaya abategeeza kristo nti abaffe tozuukiza bafu okujjako towonya ndwadde zansuyadde ez'emyoyo tolina kyokula kyonna okujjako oyamba amanyi ga bezebuli kabaka w'emizimu nayoga nti muli bagwagwa wavu najja kulwanyisa sitaani naye ate butya nga neeyamba maanyi ga sitaani olwobakabaka bwa sitaani bugenda kuyimirawo butya nga bubwennyini bwe bwegolokokeddeko gwe watuma odoki mm. aleete ebirowoozo biva mu bantu mm. bwe byatuuka ebikuweebwa ani yali akema munne mm. ne bobi wine azeeyo ebirowoozo ebabitegeere bw'aba mu nnabyabufuzi mutuufu tuteekewo kye tuyita tutya nti ebirowoozo byaffe tumaze obbikamishoni nga biteredde mm. tugende mu geneva oba england oba anyway united nations ebiwandiiko bino bisibweko omukono kasita owangula itis federal system oyo munnabyafuzi agenda okujja ng'alimu kajiiko kenna kwasa ku sukari nti atunywa tutudde ku meza katunywe mu kachai onalebo nenganda bange eh, ah oyogera boto nganda bange bange eligwayo eligwayo liti ikisanja tina buweza na mwaka e anti kati gokola report cyetaga myaka 10 mubayivu sibabwa mm -hmm. ntaina sente kidem kwibale nyo eyo report okugikola nyo bwango genze walanya mm -hmm. tesusa kawumbi za milioni 5 bubogera ku bugagga bwe busukka ne buwumbi kumpi omusanvu bwa dola ne kano kawumbi ka uganda kamu naye wano mm. tulina bema ba paalamenti bizogera byereere bizogera biri awo bwe bityo tebakuziddwa entegeera ntoebizogera tobitege guli waawa kanze nyinza kuba nkitegedde naye abaganda baabwe ee eh, bali boobuuliza eh, bali baganda nnyo okukusinga baba akitegedde omuntu okuba ekizwegera hmm. oba oliawo ngaekituufu okutegeera ku kujja luvannyuma ti e buli kadde osooka nsobi e nkutegedde ntegedde nnyo byebe bayita ebizogera naye nga ki ekituufu wooli teweegaanangawo nti asigwanidde naye nga buli kadde otegeera luvannyuma lwa nsobi oyo kiekizogera lwe lumi oluganda bakitegedde kitegedde honorable webale nnyo kale ba member of parliament betulina mm. entegera yabwe bwetyo tuvantu kya tunoera nnyo mm. tebakuziddwa tebalina ddiini bajja ba businessmen only kugenda nateeka mu biliyoni zange nateeka miliyoni bisatu noonya akalu nabawa sabuuni mm. nagula emwanyi nagula enkumbi nteekwa okuba nga bwe nyingira palamenti hmm. ekisoka okudda ze sente zange mm. emyaka ebiri taddamu kulabikawo mu constituency bw'aba alabiseeko ekikusookayo ambulance bonna muntegeere ekyali emu bwogula ambulance tuba tumaze abantu <coughs> ntegeera nto nalabyeko wano ewammwe ntegeera nto ewammwe eruweero ah, mm. oba yabadde mp oba linnya ndyerabyemu <coughs> aliwo oyo ye yalese baasi baasi ya bwe namukoonako ate abeera opponent yo gwe twavuganya naye n'awangula owa nopu hmm. kale mukyate mbanga atadde conflict in between the two kubanga ye yawangula nenga tibe nanyonyo bali be bamwe nteka teka jennalinzi ze nayo mm. nibasala woli ekitavunano ekitufu kala tibe muteka wana mm. kijja kulaga nti ninga azimbo obwalanye tumuleke oyo tumuleke ah. mm. tweyongeddeyo ku nsonga uh, ensonga ya dubai expo mm. dubai expo honorable uh, ah, yakaggwa ndoozi ennaku nga bbiri mm. emabega naye kumwolesa ogwo nga ye banagamba nti abava eruweeru muteekaawo bye mukola fe obuntu bwe twataddewo nga bwa mulubatu bwe buti era abaana ne batandika ogamba naye ddala uganda tetulinayo bintu ddala nga ffe bye twekolera abamu ne batandika nogamba fazaali bandigenze nemundu ezivaa nene nakasongola zetwekolera ne tuzibalaga nti bino ki bino byetukola omwolesa ogwo honalebe ogwogerako ogwogerako ki omwoleso gwayoleseddwa hmm. gwalaze uganda ntukyakyetuyita stone age stone age yes okukeera enkya mu bukulembeze bwo hmm. n'otwala obugoma hmm. lato miriki oba n'obuki obulalalala tebutegerekeka awo kaakati njaga otutegeeza bannayuganda ebbanga lyonna nkibategeezezza nti obuwangwa bw'omuntu butwala ebitundu kyenda munana ku buli kikumi ku ye ne waba atuuse mu bukulembeze kyova olaba nti ekigambo federal system kiri bwe kinaaba kizze kituyamba kinene nnyo buli ggwanga okuba nga lyefugira gye riri ne tuba ne unification egatta mawanga mu buyungu erimu naye nga buli ggwanga lyefuga Mm. Buganda efiriddwa ebintu binene nnyo okuva mu mwaka olukumi olunana mu ekyenda mu ena mm. n'okuva mu nkaaga mu ebiri aputu kinaana mu gumu n'okuva kinaana mu gumu mpaka bbiri abiri mu gumu tufiirwa bufiirwa naye ekyatuleetera obuzibu kye ki si kuba nti buganda teyeesobola mm. wabula abatukulembedde batukulemberedde mu bujja bw'amawanga gaabwe n'entegeera yaabwe owekitiibwa morrison bwe yajja okukola lipooti mwaka olukumi olunana mu enkaaga mu ogumu yabuuka nga maze okutegeeza prime minister agenda okuddako okuva ku muteeso oli ne baga nti prime minister gwe bagenda okuzaako ye owekitiibwa obote naga nti ha obote gwe bagenda okuleeta nti ye muyivu nti ddala muyivu naga nti okusinza ku ggwanga buganda bwe tuzze tutambula n'okusinza ku bagavana obutegevu bwabwe n'okutuna eggwanga lino nga diri ddyo ddala nti ye kyetaaga obukenkufu bw'okutunuulya agenda okuddako ng'ategedde revolutionarism ebadde etambulya mu buganda n'obuwangwa bwabwe n'asaba lipooti nga taninagikola alinnya akanyonyi agenda eri mu noosi evoobote wabula teyaganya kanyonyi kukka wansi bwe mm. yatunula wansi nga bisiisa kugabiryawo matongotongo n'aga nti agenda ofuga eggwanga ava eno nti ye mm. tekinneetagisa kutuuka wansi ebyo yabikoppa eri buganda tasobola kuwanirira ggwanga oyo bwe yakomawo wano delegation eyali yakulembedde oboto giraga ssaabasajja kabaka n'ekiwanaga nti abazungu bano nga bamanyiire era bajooga okukamala nti ee eh, nti lwaki ne bukeera ekyo ne bagaa nti pulezidenti waffe gutunuddemu nga prime minister agenda otwala eggwanga lino ne bagaa nti talina kyagenda kusobola bakisa ku morizon report nga bagamba morizon ajooga obote nkaaga mu musanvu mm. yali amaze okudismantolinga buganda yonna nga agizinzeko mu kagoyi n'agiteeka wali mu papajjo eyali badde azimba ettefaali ly'okutambula buwangwa na bujja oba ontegera bulungi kaakati olwaliro kikyuseemu his excellence the president ye governor cohen yeyagamba nti mmaze mu ofisi omukulu w'amatwala emyaka kkumi n'egi nga nsitadinga bute bwengenda okusuula eggwanga buganda museveni ebbanga lyonna gye balwanye mu nsaabo zaabwe ezezambiya mozambique bazze batambula abadde asitadinga elementi egi buganda bagyogerako tugijjawo tutya neva ku maapu Echo chimu. Buwangwa. Mm. Number two. Mm. Obutegevu wabwe kukatunuli la chitawo jiyali hape. Obufane wa mkubienga asto mekubute wabwe butinemi gojimuli mbisambi. Nga tuda yamba debulu gabire. Buwate wafana gana ni mutabani wabwe yajja. Bagenda tufuganga bula babu omulalo wakule mbele. Ntetelie buza tunari awa. Ewe kalicha yabwe. Tuina bochi munenya. Bambusa. Bambusa. Ofuna bulungi. Kakati mucho president sire gwanga lyakatambula gonna gye yetolodde gwe soka webuuzi lwaki bwakomawo ekibuga kye kiringa bwolaba emmanju gwanga uganda bwetu bwe tufaanagana tebalinaamu buyonjo bwa nsibo ekyo kimu ekyokubiri ebintu baguddemu bigwe mm. gyavudde eri gyabadde atabaalira buli wamu waalaba alaba nti wagwana kulundira nti kyovula ne mu kibuga kampala ento ojja zisangamu nga tonnanenya latomiriki yagenze eri oba nfuna bulungi sooka otunde obuwangwa bwoyo atukulembera hmm. bufaanagana butya abo bwe batyo bwebafaanagana tebalinaamu erementi ya bukulembeze bemanyi bokka balaba bamagezi balina amaanyi bakali ntalo eza buli kikabo boolaba ategeera ntalo eggwanga okuva we liri lisesetuka ekigere nga tukyalina oyo mm. ndaira mu nnya lya katonda okugjako nga waliwo ekikoleddwa nga nuulu ya katonda yezze naye terimu makulu kati gwe omunauganda ali wano ngaokyagamba netwalayo latomiriki obwo buwangwa bwe yali tutteyo ki njaga ah, si bibye webale nnyo mm. buwangwa bwabwe abaana bayimba wano oluyimba nga bataddewo olw'okuweza emyaka makumi ataano mu bwetwaze bwaffe abaana bayimba ennyimba nga mpitirivu okuzaama nga baganda era oluyimba lwe nasinga okukwatako ennyo lwe lwali olwono omulenzi bamuyitaani owamaaso manenenene linnya liringenzeeko galinkoze bubi yayimba oluyimba lulungi naga uganda zaabu bagenda okukeera baleeta munnalwanda yenyogootola ati bwayimba obuyimba obugira buti mm. nembuuza byayimba natwala obudde mbiwulirize byannema okutegeera nga bwasibye essenke lya buno abateeka wanene ennusu naye nga nti ye oluyimba lwe balonzemu olw'emyaka makumi ataano yakulembezesa ggwanga so si butegeevu bwa kintu anaakulembera eggwanga ngaoli mukulembeze ategeerekeka pulezidenti principles yazisuula oliaga nti nze kkubo nze bulamu nze mazima teri mukulembeze aliwo gwojja ottanga nga alina ebintu ebyo nti museveni atugende nti nze bulamu nze mazima nze kkubo emyaka tugenda mwana sinalabawo kyonna kiraga nti eggwanga uganda lina omukulembeze ategerekeka bye yakakola bitwalibwa mu mukulembeze ategera emyaka egi ng'eggwanga eryo lyavu kakuuse emyaka egi ebiri gwe nga tonnatunula tomiriki gwe batadde eri nti tulina amata gwe weebuuze ku tekinologi ali mu nsi uganda si esinga obulunzi denimaka gyeri germany balunda america balunzi ekibuga kyali kyona oba eggwanga yonnakyo tunuya texas bwekola gwewazinala tomiriki yakulaze nti obwo bwe buwangwa bwaffe mata nte bye bitundu kyenda munaana ebikutwalibwa ngaoli mu ggwanga eryo mm. ngaoli wamanga eggwanga bwo bukutwalira ebitundu kyenda munaana ku buli kikumi toyinza kukyuka wenna ne bwe weekola otya okujjako ng'ovudde gundi mu sifeya zammwe n'oga nti nakulidde bweru ng'ekibonyabonya buganda kabaka okuba nti yakulira wano onfunye ekyo si kyayinza kwogerako jja ngaolina ekibuuzo ekirala naye omukulembeze principles ezo ateekeddwa okuba ng'azituukiriza principe esooka talina kubaamu ddiini principe number 2 tabaamu mawanga mm. eprincipe ey'okusatu akulembezesa kye tuyita busobozi kye tuyita individual merit so sinti nkumanyi ono mukwano gwange eryo eggwanga esobola okusasatula ekigere gwe wetunuulira eggwanga bwe riri munalwanda yeka buli gwojja okutunulako munalwanda mu kifo ebikulu byonna eryo lyeggwanga ah, era ebasinga obutegeevu si bwe bali si bwe bali ekyo honarable nga bwayogedde awo awaliwo ah, emabegako awo ah, twalaba nga bavaayo ne bagaa nti nno mu minisitule ya eya um, prime uh, minister's office mm. nti ye ye ebifo byonna byonna ebiri eba emabegawe mm. bonna balondawo baganda be nti ono amuyinako oluganda buli kimu ekyo bwekityo uh, nabbanja yenyini ono waffe mm. nti ye we yali nga alonda baanaakola nabo yagenda n'alonda ono mwana wa senga wange ono mwana wa kojja wange ono mwana wange n'abajjuza mu bifo ebyo hmm. Hmm. kakati bwe tutuuse hmm. oliyaga nti bwe ndiba mbuulira enjiri ndisookanga nabamunju kuba okulya osooke bebbali bamunju naye kyekyo kizze olwa sipeera enkulu eriwo ngaeva ku mukulembeze wa ggwanga nti naye kennyini asooka nabaki tukuba banalwanda bereere siteekeyo oyo bwajja alina kuleeta beewa bafune ku mugabo gwabwe bagukimeko si mukyamu olw'embeera eggwanga bwekola ki bweri ekyo kimu ekyo saagala muntu yenna ave nti nabbanja aleeta babe ekyokubiri obutwa buyitiridde mu bantu bw'ateeteekako babe obutwa bwe banaabuyisaawo bamanigwa obumanyi agenda okuba nti amwagala okusinga ababe enfuga ya museveni yabunkeke wonna waakutadde oba kutebuuki oba otudde kuliggwa kubunkenke abo okuleeta ababwe ekyo tekyetagana kuteeka ku debate mu uganda ekyo kiri ovious omuntu aba akiraba naye amakulu mu kyetusuubiramu kyekiriwa nti kwe kutula mu kifo ekyo mu maanyi go ne batakuvugiramu oba onfuna bulungi mu maanyi g'olina n'otakoma kuwa beewammwe n'okola ki ekigwanidde mu ofiisi eyo ekyo teryakinenya tujja kukunenya saaviisi erina kukuvaamu ng'edda gye tuli kasati yaleese baamawanga abo ba aborigin bonna batudde muno yes kati tweyongeddeyo ku nsonga endala honorable ensonga ya ah, ensonga ya waliwo ah, ah, dpc mm. ndowooza ennaku nga bbiri emabega mm. baali ndowooza abakwasa kafyu ye n'agamba kanzijeko akabaati ku mundu yange mm. dpc ono bamuyita medad uh, asimwe mm. uh, dpc wa wakiso district mm. uh, yakuba omuvubuka amanyiddwa nga john kalumba essasi n'afiirawo ku ssaawa ssatu zennyini ez'ekiro nga bakwasa kafyu mm. kyenjagala okubuzaho nalebu mu kino bwewammanga mm. kafyu we baba bamukwasa bamukwasa n'alyanyi weerityo oba oba omuntu ngaobudde buyise osobola omugamba ah, munaye oba kubanga omuntu asobola okugamba nti honalb otegedde nti ninaku munaye gwenakoze eki wenva naye nakasente kenyee kadde kantambuza okugendawa sikayina kati mukigrupu omwo mwebaali mm. nakuba bukubisasi era ye mugweka nga yagamba bannanga enzisa omuntu bwatyo munauganda obulamu bwe nebukolaki nebugenda bwebutyo okyogerako ki ekyo honalb wange government ya Museveni nga bweri kyo tekiba kipya mm. era tekiwa mawulire mm. obulamu bwe bwe butyo kubanga bantalo ne we zitali bazisaawo naye ekyasinga okuleetera ddala obuzibu kwe kufa kwenteekateeka y'okujja mu makolumolwenda mwekinana mu omukaaga amaze okuwamba hmm. kasita baabeera dreyuli ne bava ku nsonga ekkumi ezaateekebwawo hmm. ezaali zibagiddwa kubanga ensonga ya kinana mugumu kinana mukaaga twalaba nti bye bassaako omukono ensonga ekkumi zaali ziwa amakulu eggwanga okutambula nfuna bulungi era mu ndagaano ze twali tubalembereberye nga zikoleddwa muddugavu ng'ogyeko okugamba nti twagenda mu bwetwaze yaali badde ya1mukaaga kubanga tewaliwo ndagaano ndala zonna we twayingira mu biko ebyo ne tuba nga tukkiziganyiza ku gavumenti egenda okujja kyekibonyabonyeza uganda emyaka gino gyonna 5 mu omwenda tewali kuteekateekebwa mm. kwa ggwanga nti likutte direction eri nga bwolaba buganda bwe yalina okuteekateeka kwayo nti ensonga ettaano ngaoyogera ku nnono obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi omuzungu agenda okujja nomwaka w1862 grant and speech mm. kyamutwaire emyaka 3 mweki ng'akyastadinga amawanga gonna agasigalidde tulyoke tuyingire mu ndagaano y1994 yali amaze emyaka asatu mweki okuva mu mwaka olukumi olunaana nkaaga mu ebiri agenda otutuuka ku ndagaano okugamba nti tukkiriza era naye akkirize nti weare going to be protectorate hmm. teri kirala amawanga gayiseemu gonna nga zaali colonial territories naga nti tukkiriza abaganda bano bagwana ekigambo kino ekya protectorate lwa buyivu na butegeevu twalina pillars kwe tugoberera era emyaka gy'enkaaga mu omunana gye yamala ng'atwala kyamutwalira obudde bungi nnyo hmm. openetratinga yatusanga mu dikoyi butego geno entukabuuse naye bw'otunuulira eggwanga uganda okuva mu makulonda mu enkaaga mu ebiri tewaaliwo kuteekateeka kw'abamawanga musirese kumi n'essatu gye twagala nfuga bweti era tujja kugoberera kino buli ajja akola bibye obulya bulungi lindira n'omuganda aliddako nga tewaliwo kuteekateeka mm. muyinza omwevu musinga museveni kyegga nti prerequisite bobi wine ngaakyabirimu ebyokuga nti ave mumuzannyo bw'aba awulira ng'ajja lwa bukulembeze n'amagezi ateekewo ebigwanidde n'amagezi agagulo agatwale bakyajja abagenda okuba bwe batyo nga bafaanagana nolw'okumusingawo kubanga eggwanga si tteeketeeke bamemba ba paalamenti abaali badde bannannyini mirimu egyo bali ku byabwe byokka tewaliwo kyamakulu kye bakola bali bansi kakati bw'obuuza kukuttibwa kwono gw'obadde ogamba nti oli asiimwe yes ye john kalumba yes asiimwe ebbanga lyonna kanyamunyu bwe yatta baatuuka wa baga ntitugenze mu matopooti hmm. kuteeseganya tuweeyo ente omusango tuguggalewo onfuna hmm. bulungi ayasse ava luddaki so ng'ate abanankole bali balina enjawulo n'entegeera okuva ku sisekabaka mbaguta omukwano gwe twatanankole okugataga ne buganda onfuna bulungi okuteekateeka kw'eggwanga buganda kwe kwatambulira kwagwana kyayamba eggwanga buganda omuzungu obutalifuka ku mutwe era yatulekawo ng'atutidde n'atukola dicoises satu esooka ku yo yeeriwa bwe yajja mu mwaka 1 9 mwena mwatano sorry 1 9 mwetaano hmm. nga asinziza ku ndagaano y'olwenda gyeyayozaamu nafunamu odeni council 1902 naga buyinza twawa bungi nnyo abantu bano bwe tutunula gye tuyise bwe bati bayinza okuleeta obuzibu twakola ensobi okukkiriza nti tuli bali protectorate ekyo kimu mm. naleeta odeni council ng'enaazaawo endagaano y'olukumi olwenda olwereere mu maanyi gaayo naakomawo mu mutego gwe gumu ogwa 1985 ogatta eggwanga buganda mu east african federation abaganda ne bagamba nti no si gwateekeddwa otutwalayo sooka ozze obuyinza bwe twakwasa ffe twetwaleyo ffekka ontegeera bulungi naga nti ekintu kikalambidde tetuyinza kuwaayo kino mm. tulina kusigalawo abaganda musooke mugire kyovuli yagamba it is a duty bound for the entire uganda for the ugandans to thank buganda mm. not only the Ugandans but the entire of East Africa onfuna bulungi Frederick Crawford mm. yayogere bigambe ebyo kubanga lwaki nti okugana kwa baganda okugenda mu East African Federation kwali kugenda kuleto kwaleta harmony kubanga onteka teke yali mu Ngereza yali amazo okujja supremacy ya baganda ne kigambo Uganda nge bagatta Rhodesia ne Nyasaland onfuna bulungi chava kuki mm. nteka teka n'okubaako bye tububira nga buganda omwaka ogwo bwe twagaana omuzungu kyamujijira okumulemesa east african federation okugiyingiramu lwaddaaki assaawo omutego mumwaka 9 ogumu asindika gavana kutusajje wano alerekeze muteesa tuyingire mu bbuyungu lyekigambo uganda musese 1mmeka naye nga ekigambo buganda oba ekyali olwedde ngaeryo eggwanga eryetongodde nation on its own kubanga tugasa abamawanga abayingira mu musanvu abajja n'ennimi zaabwe kyoba nti kabaka w'obuganda tayitibwa his majesty newankubadde tulina ekipapula ky'omukulembeze bwe yavaamu ebigambo ebijja ebitajjansa naga nti when you got the paris of mutebihiya ng'ali ngaasongera hebos afboy waakolaki waasula naye oyo empula mulamba agatta amawanga nga naawe bweoyagala otondawo dynasty yo eva mu kuganda kituyita abatuusi bokka bokka ng'oyagala ggwe oveewo ng'omunalwanda ate omulawanda yaba agenda okuddako ng'otunulanga sitesi ziri esigadde zogenda otwala zokka kuteekateeka gyemyaka enkaaga mu omunaana omuzungu gye yalimu wano buganda n'emulemesa mu kusemba n'atusibaddiko ya gavana courts najja wano naderekeza muteza naga nti ekifo kiri bwolaba sitesi ziri esigalidde obadde kyetaaga tozinifayinge gw'ogenda okuba pulezidenti omukulu naye kigwanidde gwe abasooka ku ntebe ku lweggwanga lina okuba ekkolo gwe baosooka okutuula ku ntebe eri hmm. onfuna bulungi statis ziri ezisigadde zijja kufolowinga mujja kuba na prime minister nga yeggwe kamanda naga nti mm, hmm. kinajja kitya noga nti tekinambuzibu bwonna tumaze okulongoosa statis ezo kumi nesatu hmm. era zonna zitegedde jjukira okuva mu ndagaano yolwenda gye twakola yolunana 89 yayita emyaka mukaga tugenda mu ndagaano y'olwenda egabana obuyinza specifically ku kiki tuyise protectorate emyaka asatu mu ebiri omuzungu gye yali yamala ng'astadinga amawanga gano agasigadde ne buganda before nga tunayingira mu ndagaano eyo yali amaze okutegeera states ziri kyovula nti mu ndagaano y'olwenda nga twakamala ogikola ankole yali amaze okukola naye omukago mwaka gw'olwenda mu ogumu yegatte nga bagiteeka kampala era ekyatekigamu nti kampala tali mu buganda onfuna mm. bulungi ye bwe yali aleeta abantu bano bonna n'aleeta ttoolo lwenda mugumu n'aleeta isitaani lwenda esatu hmm. n'akwata ab'ekigezi bonna abakiga lwenda mu kkumi n'agenda mu west nairo ne mumadi lwenda kkumi n'ebiri hmm. n'agenda mu lango naakyoli lwenda kkumi n'ena hmm. n'agenda ekkalamu ojja kukola nabwe endagaano lwenda abiri mu mukaaga ne tusembeyo ne bunyi olw'okuba yalina kye tuyita masholo ngoliwe bitautale byamwange bitakwatagana nebyabasirikale okubanti balwanira obuyinza hmm. ni babanga ba yu yasemba ne jamwa ko 193 mwesatu bonna yali abatikkanga batwala mu kigambo Kampala yali atula kubanga wabanga wa governor hmm. Onfuna bulungi bwakwata omuwendo gunaaguteeka eri baasigala baddedeekereza abantu bano nti abaganda bano beekuzira balina amalyo bamaanyi bwemutaabalwanyise hmm. temwina kye mugenda fuga muzungu kwatibwa bujja eri buganda bwamala bakunganyiriza wali kyakola kyali ki kwe kusindika mu kusembeyo gavana kutusi ajje wanadekeze muteesa kizo tula ku ntebe eri ng'akimanyi abaganda bano tulina bbaleka nga tubanyogootodde olwekwatibwa kw'obujja ne batuzingira mu buyungu eryawamu buganda okuva awo kacyanga tutuuka wano tewali kigere kye twali tusesetudde buli mukulembeze ajja awalana muganda attabya abaganda mm. kyembabuulize ebbanga lyonna nti wali olabye ku mayiro akenda akanaana sikamoza makumi ataano n'ezisigalidde ezaawe bwanga ziva nkole ziyambe bannayuganda ate eziva lango naakyoli west nairo ne madi ate ettoolo eza bunyolo ziririddawa bwe babanga teziriiwo lwaki ebya buganda mubiremedde nga mubikutte mugamba nti byabannayuganda ebyawambibwa mukaaga mu musanvu kaakati akabasaako emala okukatusindikira wano omutego gwo bungeza gwe yatutega nga bagamba bayisa mu telegram gaga nti akamasu kakutte lwaddaaki buganda emegeddwa naye elizabeth tana omukyala yali ali eri n'omulala baali bamuyita baali abakyala babiri nga bannabyabufuzi mu bungeza naga nti kikoze ensobi bungeza erese buganda nga egisize mu nyanga eggwanga eryali badde ekkulu ligenda okufuuka emombo ze mu kitiibwa kyalyo mu ggwanga uganda olwaliro tuli kiki era bwe tuti kakati abatufuga olw'okuba tewaliwo kuteekateeka mm. n'omungereza nga yatukwatibwa obujja obote bwe yatudismantolinga mu nkaaga mu musanvu mm. united nation yali gyeri yamawanga amagatte lwaki tebakitunulamu nga te bungereza yali gyeri mm. kabaka muteesa bw'awaŋŋankukanaavao n'agenda ebungereza bwe yatuukayo tebaafayo nti eno yali protectorate yaffe ffe twagatta abantu bano mubaliwa mubali mm. teyafaayo yakirekanga bukiri n'esirika yali atwagaliza oyo yalitatwagaliza kyategeeza nti vungeeza yali eri mwemega w'ekintu ekyo nokakasa kubanga bayanukwa ekigambo kino now you turn to be sovereignty bungeeza no longer has powers mm. Has, no, has powers mm. tekyalina buyinza mm. bwe yali ejjegabatukana gye yali okutuuka wano yali egendeera ki mm. naye bw'otunula ebiri emabega bungeza kye yali efaako kyali ki kyali ekintu kimu hmm. nti bye baali banyaze mu buganda byali biyitirivu nga bwe batuleka nga buganda tukyali mu kigambo protectorate akalyadda kaddadda tuteekwa okubanja bungeza nebintu ebyo nebikomawo kwe kutuleka nga etugasse musoke tulwanagana epotikotamo z'abano hmm. bannamawanga mm. olwaliro buli mukulembeza ajja bwati bwagenda okufaanagana kyegambye nti olwaliro bwe twasula principles ekkumi zieza kyenamukyenamumukaaga bu nrm neeva ku mulamwa mm. twafuuka derailed eggwanga bwaitwe weligenda okuba mpaka ono lwaliyitawo kyofuna nti ebbanga lyo nessaala yange egamba etya mm. tetakyalinamu makulu naye ate agwanidde katonda ye kenyini yamutuleetera yaba mutujjira wattemutte tewaliwo makulu nkugambye mm. katonda eyaleeta mu seven olwaliro nga butumutudde mu ggwanga lyaffe nga takyalinamu nsonga y'amakulu yonna eri ddensa hmm. aleesa entalo z'amawanga ataddewo entalo ez'amadiini hmm. tewakyaliwo mateeka gatambulukufu gakwata oyo gwe baagala ate gwe balinako okwagala kwabwe etteeka liba terikola nga bakanyamunyu esaala eyo nga nkambwa enzibu bwekigwanidde bwekigwanidde naye bobi waine okujja kwe mm. saagala afaanagana ebigambo bino mm. katonda otegeeza bwe tuli kakanyazanga ensingo zaffe fe abantu gyali mm. naye agenda kukwata ensingo yagikakanyaza gye tuli atuleetera endwadde enzito nga bwolaba covid bwafaanagana akwata ensonga yeemu hmm. atuleetera enjala vva omwango mm. mu kusembayo yatugamba nti ndibawo abakulembeze ababi mm. bamusibira mu bbwa naye ate akabi akakyasinze mu kyo yaka nti ndigabula eggwanga lyammwe mu baamawanga ne baliira mu maaso gammwe nga mulaba museveni munalwanda talina siteeke wano mu ggwanga uganda munalwanda hmm. atalina siteeke mu ggwanga kiki eh, eh, mu eh, sitatesi ekkumi nesatu n'obuwanga ekikumi mwekkumi n'obubiri bwe hmm. tulina hmm. temuli mu ggwanga lyabanalwanda nti lirina siteeke mu ggwanga uganda kaakati atulira mu maaso gaffe ku ttebe kwe twali tudde wa mawanga bwe kuba kwemenya katonda kwe twemenya nga bannayuganda nga yajja na bobi wine aga nti oye mutuufu mm. ate bobi wine kimukakattako kyakkalwe okukola ebigwanidde oba onfuna bulungi kaakati bwabanga yazze nga yesi wa mawanga mm. alime kubeera mu buto bwakyana kito ebyokujagalira ku mikolo okubeera kutya assewo principles ez'obutegeevu ng'omuganda bw'aba ezisobola okusitula eggwanga lino tusobole okusituka nga ojja kujja omuntu mwenaaleemu omujewa nga muyivu wa wakati n'atasomeddeeko ddala omunnyonnyola ensonga eyo addeyo ku principles ezizimba eggwanga ziteekeddwa kubeera zitya bwabanga taliimu mutego hmm. tannaba kuteekawo mbeera ereeta bayivu kwegatta tukyalina kukyawa kwa museveni bwakutuka obukutusinga tekiriiko amugjeewo mm. tuteekewo endagaano ezitugatta awamu bw'oba nga teziriiwo tewaliwo trust mu bigambo obugambo eggwanga welituuse lifunye ku kimala kyekitulozeza ku kimala ate okuva mu gadiba engali n'ova mu nnyanja ofiire mu kadiba kikyamu kale we alina okusitukira mu nga ye mm. ateekewo principal esobola okugatta eggwanga lino naye waali nze ndaba akyali mumuzannyo mm. tannaba kujja nga munnabyabufuzi yadde omukulembeze mm. wabula sawo kujogera ebigambo ebinyuma awo ne mubiwulira n'atambula n'agenda kyannaku kyannaku ebirowoozo tebinnaba kwegatta alonda ettiimu yes kale mu kyo mm. kyenjagadde okukuteekako okutegeeza mm. nti omwana gwe basse oyo mm. okufa kwe mm. mu gavumenti ya museveni amakulu matono mm. ojja ssanga bagenze ku poliisi bawaddeyo kukaguzi katonotono ng'ali bweru ekyokubiri nti yayafudde mu kimuganda nti aa ah, yakaba omwiru hmm. oyo mwiru oba okitegedde abo yentegeera yaabwe tewaliwo kirala hmm. mu kyekyo ekikwatagana ku gwe basse hmm. nja kukoma ku ekyo ensonga <laughs> endala honarebo uh, yensonga ya president museveni mabegakaawo uh, yavaayo nagamba nti uh, era yavaayo nagamba alfonso winyidolo kireka bagala kukola muko nnongosereza muteeka e, eriwa e, abantu beiro mm -hmm. Ah, nagamba nti no emisango ejibanga jannaggomola mm -hmm. omuli okutta omuntu mm -hmm. n'emisango emiralalala omuntu asaanidde kuweebwa beiro tisimanya ah, nti ye munjogera eyagamba ezo pigs talaba nsonga lwaki awa embizi talaba nsonga lwaki awa embizi beiro nga eyafudde ye aliolede muntaana takyasobola kukolaki kudda mulundi gwakubiri ekyo kyogerako kyekyo honorable wange bwe tuba tuteekateeka eggwanga lino mm. tuliwomba mu katonda kivula nti moto yeggwanga enkulu egant for god and my country, and my country. Mm naye sinabawo yenna mukulembeza aliwo ate akulembeseza njatula ya katonda mu buweereza bwe lwaki tulina amateeka nga ffe tugebagidde nga tegwanga twaliwomba mu katonda bayibuli mm. yeyalibadde constitution era bwekiri kwebale nnyo bwebanga kikyali awo mm-hmm. feke nyintu kyerimba kaakati yokkere nkyo kugamba nti mu mazima ddala mm. otateekeddwa kuwa bbeiro mukkufu bukkufu kyekimutawaanya tacyalinamu kulowooza kw'amagezi temukyali mukkufu buki bukufu kyekimukola ki kyekimusumbuwa kyekimusumbuwa mm. ebbanga lyonna oli akugambye nti omutemusango tegumukenga muvy oluvannyuma okugjako ngaawozeseddwa mm. kooti neemusalira mm. onfuna bulungi bukyayinza okukeera enkya nga ggwe kanyamunyu tewamutwala mu kooti awozesebwa era ggalirwe lwaki bewu tewagijjirayoawo n'omuntu omulala n'abantu abasigadde banji wano lwakasisi mu kigambo kya nusu mm. yali akozesebwa obote ababayusi bali mu museveni yali mwali yakozesa nnyo abanalwanda mu intelligence oyo gwolaba oyo muyajja ekigambo fronasa museveni onfuna bulungi kaakati lwakasisi yatta abanalwanda banne bayitirivu ku mulembe gwobote lwaki bwe yakomawo yamujja mu kkomera n'amusonyiwa busonyi n'amuteeka n'okuba okubeera adivisa ebyo yabyerabira abo matuka bwa matusi hmm. ensi byebanja bikyaliwo biyitirivu gwotereeze hmm. otandikireeyo ebyo byabagibwa dda mu mateeka nga bwe biri era nga gatunudde kituyita humanity addeyo yeetegeeza ennyingo egamba nti mu uganda tetukozesa courts of law tukozesa courts of equity bwenkanya kubanga bwe buleeta obuntu bulamu ate etteeka ligoba buntu bulamu kakati bwe tuba tumu courts of equity addeyo yeetegereze nti ebyasibagibwa nga byamumateeka byaggwa ebisibe byetaaga okujungulula era okugjayo okyateganya na ttaka okyusa mateeka ntakera wabanalona kubba mataka gaffe ebyo nga tabyagwerako abo bwe bagwana bairo kirabika butumbaavu obwo naawe ebyosidaana kubyongerako temuli makulu bwe kuba kulwanyisa mulwanyise mm. ye kyakimyera kyanoonya mm -hmm. nti nga sibalaba ate ffe tuli bantalo musitukiremu bakwate babakutte tekirina makulu okugjawo otya bero capital offenses yesi weeziri hmm. capital offense gambe tugamba nti fogodanmakantegwantwetwaliwomba mm. kakyanga liwandisibwa mugamba nti diini yabusiramu okusinza kwamini mm. tetutunulanga ku kintu kyonna kya shaliya kyetambula nakyo gwazza emyaka makumi anaolimu bayibuli mwolayire entakera mm. tewali kyonna kyokola kitambula na butuukirivu ekyo tonina kyogerako wamattukana kujjawo beiro iyi beiro bwoba ogirwanyisa akalabba tekaliiyo principles ezigaba akalabba weeziri noba tojjawo beiro bukakafu bwokka bwe twetaga nti gundi ya senti ddala ng'omusirikale weyakubya essasi nattaaliwa mu bulagajjavu bwe mars afuwa sauti bwe bamemaze okukakasa nti ddala ekigendwa kye kyalimu ekiri mm. ng'akosezza obujagalavu muteeke ku mayisa oba ttibwe sooka nababo okulaga ensi nti kitegeerekeka wano mu kinana mu ebiri bwetu bwakikola bwe walagira omusirikale wattibwe bwe yatta munne mu butanwa ng'anywedde omwenge nobaga nti sijja kuwuliriza nsonga yakuga nti mwenge gwe gwamukozeseza ekyo nemugula walagi nemuteeka nemundu nemugisaawaawo noga nti walagi oyo obuzibanga takubye muntu yenna ssasi ŋenda kukulagira bakuteeka ekalabba bwawungeera mm. nga walaga emundu bwe yabikyaddeo bwate bwali ku kidomola naga nti mumutte era ne bamutta wali obitegeera kunoonya bululu na buganzi mu baganda bwe byatuuka ebweru gwe nojja na kirala kwe kubyejjagala kwe gavumenti abo bukufu bwe bumutawaanya tanaba mu essensi ya butegevu erowooza nga mukulembeze teriiwo teriiwo baddembe tunulemu bible kyaga nti mweyaze yazenga mm. nera mwekebere ngokubira kwa katonda tekunnajja mweke nyini mwe muino okweyaza nimbuuza twabulira wa ekisoka ku kyoze ensonge 10 ze mwaleke mabega nimukulembeze sama wanga mm. ze ensonge 10 ze mwaleke mabega nimukulembeze sama dini ensonge 10 ze mwaleke mabega nimuleta mikwano jamwe so si individual merit busobozi bwa muntu ebikasita byabula mu ggwanga eh, eh, tojja kusanga waateredde nkiddamu tewagenda kuba waateredde tewali naye ebyo bya bairo twagijjewo mm. mukakase bujulizi he who has sat must plive lyetteeka mm. kakati gwoba wawabidde oli nti yasse teekayo bujulizi obukakasa nti yasse babutunulemu ayingire agende gyagwanira kinaba gamba ono bajja ono bangwira kezole mm. jakana atekedewo busosoze mugwanga ali secretary azimu mm. uh, ya nepotism nemba ganti ye mm, bwo mtu bomugambye akona katambika gashumba nga akuru nga ngambye ntibampa wabira sebone eh. kitumbi nacha bo chaga ne chimpo wabira biru nannemera ko wano simana mula mugira enoka tugenda kunonya tubagala obere munyomi wa amateka police we kwise you have to respond nemba ganti mbe mu amagezi ndiro yajjudde saasoma mateeka nze kulemwa kwerowoleza nakwewolereza naye tebusobola kukeera nkya nti biri walagidde ng'osinza ku maanyi ga bunnalwanda n'okukwata kw'emmundu yo nga tosaddeemu magezi bayibu kyegga nti olutalo lwonna mukulembesenga magezi so si byakulwanyisa mwe mukulembeza byakulwanyisa byammwe so si magezi, si magezi. Mm. kaakati ompita ontegeeze ntuteekawo sekitarianism naye nukula nga nsinziza ku gashumba nga sinze ntandise emboozi era tuli kikira kyaggoonya bwe mutukwatako ffe tuli wagazi tuyinza kuzanya ku kikira kyaggoonya mu mazzi naye ntunuulira embuda muntegeera nga musirusiru awedde emirimu era nnamwanukwa ne mmugamba nti gashumba olina amagezi oba nedda watandika ekigambo sisimuka gwe kyakuleka mabega teyasisimukiramu era nakakati mwebafu ne mugamba muri kikira kya gonya naye buganda bweri tanuka kikira kya kitema mu mazi ejja kisalako natugamba nti bo balinga bula baddugavu mu America baddugavu mu mu mu South Africa ne muganti bibiri byoleretenze mu mateeka tebikwatagana dayo tunulire kye kigwanide ne mugamba abaddugava bali mu amerika n'abazungu abali mu south africa okujjaku kwobutagala kwakuwaba musango abaddugava baali basobola okukuba kooti ne bateekawo omusango mu amerika nti mwe mwatujja gye mwatujja ewaali ewaffe gye tutaabayita kubatwala hmm. wano olugero ganda okuga nti azaala ekibi akikolaki akiwongera amerika enakugumana baddugavu bali hmm. n'ebeera nabo kubanga eyabajja ewabwe gye baakolaki gashumba mm. tuba manje muva mu kwino busheba wano mu isopya bwe mutemuze mutambula nga mwetula munoonya muddo abatali bali abahutu bannansangwa bali e rwanda kubanga bana abatuusi mm. gye balaga gye olulimi lwe bakolaki lwe batwala mm. bwe baatuuka neno baayogera luna rwanda tuba manyi twesiya bwe zeetambula butyo nga munoonya middo temulina butuulu gashumba oba akira iminga alina kudda ethiopia mu bukojja ne isirayiri eri kitaabwe oba jjajjaabwe sulemaani atagamba munayo yagamba ah, yazaliwa ah, masaka okulwa okulwa mu kifole kikufula wawo eh, eh, eh, bali wano bayinga mu kosi mwa kulunda mwa bimo mukaga hmm. ne baga nti bonna abali awo mukola kwa mateka gano nga gasangiddwawo hmm. bajja kwaliwo ko banne Uganda by birth gwashi bate haboligin obana kasibwa kuba native kwa mabega kawo yavayo nga bakutono a uh, uh, uh, a vice chancellor wa, wa Victoria University mm. manyidwa ngo obamuganga linya lili yao mm. Lawrence mm. mm. na gamba oyo musajja bulijjo mu Uganda bichi bichi nenga abamukwata bo bagamba nti overstay mugwanga nti gundi yali yaita ko dokubera mugwanga mu navayo nayo gira bingi bingi bingi bingi yao ebintu byabwe biri tu political mm. Katulinde byofuze bigendo kujje bitegeke bisolo kuzza mu nteeko. Mm. Ngoli waganti wali jjakabaka atali manya Yusufu. nti oli yakola emirimu mingi naye okujja kwa kristo kwabuza yusufu mm. yusufu teyazuukiza ku bafu teyatambuza ku balema teyawonya ndwadde zanku yadde ez'emyoyo bunfuna bulungi kale nabono tulindire omukulembeze agenda okujja nga naffe taddemu amaanyi agasobola okumulaga ekkubo nti wano bw'aba ali adjustable n'akyusa oyegwe tugenda okulaba nti agenda okukyusa eggwanga lino naye abo bakyali ku mikkuto gyegibakolaki gyegibasumbuwa mm. weewaawo ensonga endalawo nalebo mm. ah, yensonga y'ebijambi yatwalaba atwalaba ah, awo ah, segirinya muhammad mm. ne alan sawanyana ababaka abajjuvu ababaka abajjuvu ne babatwala e masaka ne babasalira ate then ne babawa bair ne bafuluma naye wano mukufuluma mukufuluma mukufuluma geeti yekomera ekya jebali ne baddemu ne babakwata ne munkwata erindoza nga ngolinga kukute kabadia mm. tito ina jolaga dala eyenkwata honalebo yesanide uh, ba member of parliament okubanti bakwatibwa bwe batyo kubanga engeri joyinzo okukwata omusajja omuyuziza yuziza omukoze eki kugamba omuntu ngaalinga yeye kenyikinyi atalina nti atalina atenga atereddwa mm. naye ne baddamu ate nebamukwata omulundi ogwokubi ate munkwata enkambwe ennyo enzibu bwetyo ekiri kyotekeddwa okutegeera nze ku principle gye nagee nti mu uganda tulina bannabyabufuzi bategeerekeka ekyo kimu mm. ekyokubiri mm. ebikolwa bya opposition mm. biraga enteekateeka yabyo nti ateeva mu central gavumenti mu bikolwa byebimu kyenjagala okukuddiramu kye nategeeza abatuwuliriza lwaki mbalaba bwentyo mm. bwe ntunulya opposition etakyuka mm. bankutte bantadde mm. bampazewaze mm. bansibye mm. bantadde kuviira ddala ku bannambooze issuzi za buganda oba nfuna bulungi besija zaaguddewo mm. incidenti y'emu bobi wine azze incidenti y'enki yeah. ne bameme ba paramenti baabwe muzannyo kyogwa ekisiisiro gwekyana ekito gubatuusaawo ogutali mu essensi ya butegeevu mm. wano nga bamaze okwaŋŋangusa ssaabasajja kabaka mu mwaka w1953 basinziira bungereza lwoyo mukulu diplok n'ategeeza abeeno nti mbawabwi ku magezi ayakwata kabaka wammwe mugende wano ewaffe we tuba tukikola tugenda ku hidi paka ne twekalakaasa awa delegation yamagezi etudde mu bungereza egende mu hidi paka yekalakase ku naabakyala wa bungereza okukwata ssaabasajja kabaka Ofuna bulungi? Ofuna onalebe. Bwe batuuka abaddugavu bali bategeeza delegation y'abantu 11. Mm. Eyanukula olukiiko lwinti abaffe. Mm. Twazize wano nge yakwata kabaka tumumanyi. Mm. Tetuyinza genda mu Hyde Park eyempisa si yaffe. Nge yamukwata tumutegedde. N'abakyala wabungiza tumumanyi hmm. nti mm. yakwata kabaka waffe. Yamukwatira ki? It was the full question. liga nti bano tebasoboke bagezi mhm. owulya kye baagaana kwekalakasiza mu byakyana kito nga esensi y'obutegeevu weeri mhm. bagenda okkitunoga nti ekitufu kya byonna okukwata kwa kabaka gavana kohi nti yayina buyinza mudde mutule mu kintu ekyo musale omusango kabaka addeyo ewaabwe ontegeera tunuulira bamemba ba paalamenti baffe amaanyi ge balina mu paalamenti ebitundu kimu bitundu kyenda munana ku buli kikumi basinga ku pulezidenti singa basazzewo baga nti ebitundu byabwe bibiri bya bikusatu bwe bibanga biwoze mu paalamenti bateekwa okuyisa etteeka lyonna asent ne bubezzewa pulezidenti emirundi esatu ng'aganye bo bakiyisa ku lwa bannayuganda mm. agamaanyi matono mayitirivu naye bammemba ba paalamenti tewannabaawo akozesa magezi gaabwe kutuuzanga bapositioni kino kikwata ku babiwaini yennyini kutegeeza banne bannanoopu nti ebintu biggwera mu magezi nga tusinzire mu paalamenti so si kuwoggana buwogganyi nga bali bawadde amagezi abaganda mm. bekalakasize mu hide paka mu bungereza obutegeevu bweggwanga ngaoli memba wa paalamenti ekitiibwa kondakiti esooka kuba mu ggwe bayibuli kiyagaa nti yenna anaasaba nga ekitiibwa asookenga kwewa kiki anaasaba obugumiikiriza ku munne ye kennyini asooke kubeera mu ki ate ebisigalidde olwaleero ggwe ojja kitunuulira nti ddala babakutte balwanirira ggwanga era balwanira muntu wa bulijjo oyo nosense tetulwana bwe tutyo tetwali balonze kuyingira paalamenti twali baddeyo nga tulwanira eno gye twekalakasiza ebbali kiwedde bwe twetulwana era tuluyamba abantu baffe oba ntegedde bulungi lwaki bajja mu palamenti nga nokubeera bifo nga tebanafuka bame ba palamenti baali bakulemisa ebintu byebimu bwali baali tumanya nti enjw etututtemu kuteesa nakuwayo birowoozo hmm. era obuyinza obuli mu njw eri bukulu kyebaali badde batunuulira ggwandaba ne baba nga tebalimu oyo byakyana kito konaivensi eririddawa ebijambiya n'oli bwotabawo omutego gwa gavumenti ogwo bobi wine alina okutunula mu galubendize naye atunule bwali naga nti ebintu bino ekituufu tukyalimu omuzannyo connivance eriliddawa wakati webiro bikwataganira nkuwa ekifaananyi kino nga kyekigenda okusembayo okutegeeza opposition ebbanga lyonna nkibategeezezza bwe mbatunuulira bwe bati be bamuziba abataano be baagala okulaba ku njovu ne batirawo ekifaananyi kyenjovu bagitegeere omufuna bulungi bwe baabawa ekifaananyi kyenjovu bajje bagitunuleko buli omu baamuwa position ye n'akatebe kake ku kifaananyi kyenjovu era buli omu bwe yakwata ega nti bannange eyakwata kugulu buli jenjovu kiwaji buwaji ng'akutte kugulu kwayo eyakwata ku masanga yaga nti yii enjovu bweti bwe yakula bulijjo mafumu bufumu omufuna bulungi eyakwata kutu ti banne badde batutendera enjovu nti kyabwaguga bulijjo lupapula bupapula eyakwata wansi yaga nti bujjo enjovu nyekungurivu kipiira bupiira ng'akutte lubuto lwayo mm. abamuzi baabo baabulira wa ye opposition gyengenda okutegeeza nti singa baagattaganya ebirowoozo byabwe gwewakuttewa nakutte mu lubuto wano wansinsi nti oke nze nakutte eno ngaali okumugundi nti wabadde mu buwanvu kinti bwe buti baali badde bagattaganyiza ekifaananyi kyenjovu gitegeera ne bamanya nti enjovu bwete bwe yakula teri yagatta birowoozo bye mu abo abaatuulawo abataano like was ne opposition gye tulina olwaleero tegattaganya birowoozo wabula ebirowoozo byaba bijja mu ipad kusuula museveni buli ajja lwaki mwegatta bwe muto tewaliwo independence mind esobola kujja eyamba eggwanga lino ekintu kitono nnyo kutuula kubuuza bannansi mwagala nfuga ki ku mukulembeze agenda okuddaku kige magezi gennakuwadde nti adde yazimba ettiimu naye basseggirinya bonna boolaba bano simaye simasewannyana abo bajja bakopi bukopi mu ntegeera ne mubikolwa byabwe ne bayolesa bukopi omumemba wa paalamenti bamugayibenga ali oyo museeyo birowoozo muguze bannammemba ba paalamenti bammwe ebirowoozo byammwe nti abaffe tuli ku nsonga abcd tugattaganya tutya ebirowoozo ku lweggwanga uganda n'abantu abalituddemu newankubadde oli wa nrm entegeera esigala weeri asobola okwawula ku ekyo oba wefudisi oba wajjema tugattaganya ebirowoozo ebyo ku lweggwanga lyaffe kubanga omulabe tulina ati ye museveni ebirowoozo bikulemye okugattira mu buyivu wali newakutwala obitadde bweru gyogenda okwoga ne bakukwate ne bwe mbanzi obubujega mba ninakukwata bweba nga teriyo omutego guli mabega hmm. opposition mbuzibe bwayo bwamaaso hmm. ekiteekeddwa okuba nga solution yayo kugattaganya kifaananyi bategeere enjovu bwe yakula lyeggwanga uganda okitegedde byebyo Hesonge dala unarebo uh, ndoza yedirira esembayo uh, then nkute ate tuli dingana omulundi ogunaddako mukama wanaba ayagadde ensonge ndala mm. uh, ya mukwano go kamuyita mukwano go sija muyita mu sija muti obola uh, ono ye kamala byonna wa Uganda mm. uh, Charles Peter Mayega mm. uh, ndoza je buvuddeko e kwa lwe Uganda olutufu je buvuddeko mm. uh, muwala wamanyiddwa nga samantha nanziri hmm. yayanjula uh, mwana munne emmanuel ofono hmm. abantu badde ku social media oko nga bagamba ku bika ataano mu ebibiri hmm. byetulina mu buganda kuno kwekuli ekyange ekyekkobe nga kwekuli ekyengabi emmamba n'ebika ebirala abantu ne bagamba ddala ku bika byonna ataano mu ebiri afazali bandigambyeyo mu bika ebyo bibiri mm. nti charles peter mayiga londa wano omwana wo wanaakolaki gwanajjawo mm. honorable ekintu ekyo okyogerako ki okuba nti yavudde wano mu buganda mm. naagenda nanaayiza oba beofuna oba beddira kikalimu beyongulu kyenyinza okukozesa onalevu hmm. ensonga eyo yinza gyogerako ki njagala okutegeeza specifically bannabuganda hmm. nti ekigambo kyokufumbira n'okufumbiriganwa hmm. kigazi mu mpisa yaffe onfuna bulungi nga tonnaba kunenya peter charles mayega ekyo ba osoose nannamulondo tekyali gwanidde kabaka wasemba na lwanda omukwano tegulina nsalo mm. ekyo kimu mm. newankubadde mpana peter charles mayiga olw'ebikolwa bye ebyobujega <laughs> mu bwakabaka bwe buganda mm. naye ogwo si musango gwe mm. mm -mm. ogwo si muki bayibuli gyokwata naye gyasoma mm. ne kabaka gyakwata ne president gyeyakwata yetya yeah. naye oli yagamba nti okuva kristo yajejenjegerezamu wanga zakutuka ote kyali mu efeso teri mu ebulaniya teri mu suuli yadde omugalatya fena tuli ekintu kitya lwaki okulembesa mu kufumbiriganwa yali ategeeza bumu hmm. buganda olujege lwayo lw'okwezimba hmm. bw'otunula ekika ky'abemmamba ekyo kirimu bajaluwo abasinga obungi tubakole tutya bajaluwo abajja ne kabaka mubiru kubanga manya gaba mubiru gaveeri mbajaluwo era yali omulangira weeri ew'okutwala engoma eyajja wano eh. bajaluwo pyuwa onfuna bulungi bonna bazzukulu ba gabunga hmm. abatali bazzukulu ba nankere ab'emmamba eyanankere abonna bajaluwo be batwala patroling ey'amaato bonna boolaba ne ku mayanja beegatta wano ku bwakabaka buganda nga bajja ne sikabaka kintu Onfuna bulungi buganda bwemba mukyanoonya essensi y'okwegatta mm. ekyokugamba nti wasiza ne tukomboza eri mm. oli taziza kika agenze kuyaza kika kyabeeri alitegeerera beeno abaana buno bukojja bwabwe olwo si lutalo olwo si luki buganda ngazi hmm. mu mm. kwezimba kwayo oba ontegedde bulungi bw'otunulira bazzukulu ba katongole ab'ekika ky'ente yeah. abava bunyolo yeah. tugenda batta tetujja kubatta wantegedde dda bwotunira bekika kyensenene bava ttoolo gino begatta ku bwakabaka bwe buganda era byetuzze tusomesa mu unification y'obwakabaka bwe buganda abajja n'ennimi zaabwe okubeera waneeno ne buva nga tonenaba kugenda wala masaka wano pookino yalina olulimi lwe nga baita lupooce lwakyusizibwa bukyusizibwa mu buddu nga yegasse wano mwaka lukumi olukaaga kinaana ku buganda lupoji abaluuli bajja mu lugwa lwenda tebalina lulimi lwabwe balina abasese lukumi lulana kyenda mukaaga tebaliiwo wano webali kale ebyo byamawanga ne intermarages si kyekikulu mu bwakabaka bwe buganda hmm. otegedde otya ennono okugitambuza mupiira zettaano obwakabaka bwokubutwala mu maaso ekirimu ekiku kyetwalibadde tugamba oli bwe yagaa gavana cohen mukize mu bannayuganda okubaku kyemufiirwa hmm. olweggwanga lina okuyimirirawo namwe bannayuganda mubeko kye mukkiriza okufiirwa ku lweggwanga lino kolaki buganda okubeerawo katikkiro mayiga yali badde mu kitiibwa kye ekitamunenyezebwa bwe bakyayiseewo kwe kukerekyanaga nti ku lweggwanga mwentudde nga ndi musajja muganda ate nze katikkiro embaga sijja gigaana naye tusooke tugireke bwe nnava kuba katikkiro tukakasa embaga naye omukwano gwe mutambule nagwo Mm. oba ntegedde bulungi naye nga tekiziizibwa kkubo mm. ah, ah, intermarriages simbi bayibuli ezikkiriza buli ddiini ezita ekyo teguba musango omukwano teguzibirwa kiki kubo mm. oba ntegedde bagenosati balina abaana mu baganda webale nnyo tubagambe tatuwala n'abanalwanda abwetugenda basiwulako mitwe kyetubagamba nti twagala ekintu kino mukitegeere jakana nadde okuyimirirawo ntazimba mu mawanga unity in diversity mm. amawanga amangi nga mbekulungulidde naye nga gali mu ggwanga litya buli muli yeefuge ku lwali gwe bojja n'ofumba mu bakyukuyu fayo na mpisa zaabwe teri akuganyiyo negoberera ebibagoberera oli kyeyagamba nti bwogendanga mu befeso fuuka muki hmm. bwogenda mu beebulani yakola ekyo hmm. mubagalati yadde abasuuli kale ne mukufumbirogana kwaffe gye tuli hmm. tugoberere ebyo n'ebika byabwe gye tuba tugenze okugjako omuwala ye azaalira kika kyeri yalina otwala empisa yeeri ontegedde bulungi weewaawo ensonga esembayo honalebo uh, twalabaawo kabaka ronald uh, mwenda mutebe wokubiri uh, yagenda ku masiro e kasubi hmm. nateekayo ebiziizi bisatu byogere bulungi hmm. ebizizi ebizizi ya nayinza okuntereza mukawo hmm. ebizizi bisatu nga bino nakola n'omukolo oguga nti oba oguddira ogwakamalirizo mm. okulaba nti no amasiro ago gamalirizibwa okyogerako mm. kyekyokabaka yali mu nsobi nnene wangi etaepimibwa bwansobi bwayo kabaka ronald muwenda mutebi owokubiri sebufu bwangu kimera walugembe mm. yali mu nsobi amateeka ku ssaabasajja kabaka gamukugira agennono ayingizibwayo kabaaka eyo tagendayo nga mulamu mu myoyo n'amakulu agazimba ekintu ekyo mu bulamu bwe takkirizibwa kubaako kyakola mu kintu ekyo era tewali omukolo gwonna gumukakasibwako kukolebwayo okugjako enjole ye hmm. onfunye bulungi mu byonna ebyakoleddwa ebyasinze okuleeta obuzibu hmm. tiimu eyamuleetera okuwaba hmm. ye yeetaaga okutunulamu okuva lwe yatikkirwa omwaka olukumi ndamu ekyenda mu esatu omuli bakaya kavuma mm. babaale mugera mm. omuli ba mpanga mm. male kyewalabye mm. peter charles mayega n'abalinga abo bebamukulembesa okumutegeeza nti obwakabaka olina kuwamba buwambe olwaleero bweoyogera ku kituyita bwakabaka buganda hmm. oyogera ku bintu ebyo oba oyogera ku ssaabasajja kabaka nakatikkirowe haira kezonna esigadde zattibwa tewakyaliwo giwa makulu ensobi ezo tezaalibadde nga kabaka alina lukenge oyo wakalwe kuye okugengayo okulaba mm, mm. eh. va mukugeresa ebyotategeera mm. lukenge ebampe oba musambwa ogumuweebwa ogubeera ku muntu ogumulabula nti wano tokola nsobi wano tokutolaba oti kino tugenda tutomera wano namba t atikkwa ne kabaka ow'empe ogubayita kateebe kyovula nti mubantu babiri kabaka bafukamirira mm. afukamirira nyina bwabaawo namasole nafukamirira katebe kubanga katebe waali avuga kabaka avunamyawo mavivi guba mutikkira naye ow'empewo kubanga empewo ziri zezivaamu kyetuyita ennono kabaka takyusa nnono talina buyinza obwo wabula obuwangwa mm. asobola naye ate mundagano okumuziyizibwako ne bassaawo olukiiko okuva ku jjajjawe dawudi cwa olwamampaati ge ne bagamba nti abataka busabe oti bw'okoze wajja kukolera muzungu eyakuwa obwakabaka bw'oba oganye hmm. tujja kujjako nnamulundi ekiwutu kiwa omulala ontegedde kale mu bino ebitambula hmm. olw'okuba topiki eyo mpanvu n'obudde yeetaaga buwanvu hmm. ate ngikoze ku channels endala amakulu mu kyo ky'oteekeddwa ggwe okumanya omuganda ndaba kabaka yakoze ensobi kabaka si katonda anenyezebwa era awabulwa ye mukulembeze agatta ebika mufuna bulungi ye mukulembeze agatta amawanga mm. ye mukulembeze atali mu ddiini atali mu mawanga atali mu mukwano wabula kastodiani omukulu mu nsonga emmeka ku ttaano mm. alina otutunulira obuganda mu nnono yaabwo mm. n'atunulira obuganda mu bulombolombo bwabwo n'atunulira obuganda mu buwangwa bwabwo n'atunula obuganda mu lulimi n'atunula obuganda mu mpisa byebintu ebyo wonna we muwabira aga nti aa enzikiziganya yaffe si bwetyo tutambule bwetuti gyemirimu gyemikulu naye ate we tuba tutambulira mu nsobi awatali kunenyezebwako eyo buganda mugisiibule teriiwo abakopi bwebali ekyanga nebatambula n'ebikanga bagenze mu republicanism hmm. negundi gyeboogerako sima demokurasi bali kuba buganda mabega ebyo ebigambo biri byajja kulya bwakabaka bwaffe bimutunulidde nga mulinga ngaabasaaga obusaazi mmengeete kwa kusitukira mwekole emirimu egigwanidde ku yo ezzeeyo buganda bwetekeddwa okutambula awatali maanyi gakugamba nti gundi omu wano olwaliro bweyogera ku buli kintu kyonna kigweramu ssaabasajja kabaka nakitunulidde owekitiibwa kiwalabe male mu basirusiru abakola ebitundu kikumi ku buli kikumi bwakabaka bwe buganda oyo yakulembedde kiwalabe male ali mu buganda nga mwatudde nga ate yatwala empisa nennono n'okulembesa mu mawule ga bukedde nogaa nti kabaka alina obuyinza obukyuse ennono oli mu sirusiru kutuukawa kabaka akyuse ennono n'ogamba obuganda nti kabaka atondawo n'ebika obuyinza bwa ssaabasajja kabaka obuteekawo ebika n'ogamba abaganda nti kabaka asobola n'okugaba emirimu bika ani yakulimba eyakussaawo bwobanga toli munyolonyolo yebikutegeeza muddeyo mutegeere ebintu ku lubereberye bwe bizise byezimba n'okugabana kwebika bwe kwatambula kabaka talina buyinza mu byo olukiiko olukyuse nno n'olukulemberwa kateebe ne lwegattako gwe bayita owuwe gwe bayita ani lukenge abo be batula ne batunula mu nsonga z'emyoyo gigamba ki mu kukyusa okuva edda mu lubereberye tebuba buyinza bwa ssaabasajja kabaka ne mu lukiiko otatuulayo gwe wagambye nti yagabira emirimu ebika hmm. mu lubereberye lwaffe olwokuva mu ssekabaka mu kukyuta tonda dukulaga okulambika kw'emitendere musanvu ku kkumi nti buli kika kyagabana bwekiti nti nze okuba muzukulu wa kijje nga ndi wampeewo yagabana mu kika kyempeewo era yasaba ensolo yo mwagenda otwalira obuyinza bwe yagabana okuva ku kika kye n'amanyi bwe gali kyovulaba buli kika mu bwakabaka bwe buganda kirina obulombolombo bwakyo obutatomera hmm. kabaka yeyabusaayo ah. lwaki takyusanga bulombolombo obwo mu mpisa yabika kiwalabe malembu atudde muli ngata yogeranga kububbi bulimengo tutegeza nti nakoka afuka bulombolombo na buwangwa kabaka yabukiriza ngati babiyogerako ettaka balibba mwajja na chapa muungalo abaganda banyigirizibwa central government ebanyigiriza nakyo kyafuuka buwangwa na nono kabaka yakkiriza kifyambule bwe kityo byemutawogerako amataka g'obwalumama lukamera yamugabbye amataka g'obwannamasomero mugabbye amataka gabayita ag'ebikaaga amasomero mugabbye amataka agakwatagana ku nsozi ebibira emigga ennyanja sikomaze okumu ebitaano mulutunze tunze mukoze mu biwooteeri busomero somero muli awo n'ebyo mwagamba nti yafuuka buwangwa bwaffe ebitegeka ebyokukola weebiri vaamu okuba omusiro ebitundu kikumi ku buli kikumi oddemu amagezi mu kifo ky'otuddemu eky'obuwangwa n'ennono bw'oba tobitegeera abo basaana kuteeka ku bulabba abo b'olaba abe bawaŋŋamya ne bawabya ne ssaabasajja kabaka b'olaba abo bwakulembesa kwa buyivu buganda tekulembeseddwa buyivu ekulembesebwa magezi na butegeevu ebbanga lyonna mu ntandikwa episode nakugambye kyekireese ekyo buba buyivu maya butegeevu so si buki si buyivu emyaka lukaaga kyenda mu ena okuva mwaka olukumu ebiri otandika n'ekintu wano gye gyayamba buganda okuba nti ekuba omuzungu emyaka enkaaga mu omunaana olw'okuba principal zetwali tugobera zaaliwo eziri zezikyatukumya olusawa yaleero okugamba nti buganda ekayanira federo era emanyi ne byegoberera netewanyagira nakugenda nabantu bakimumpowooko buli kyetwogerako ekigambo kimu titukkirize mu federo yenfuga gye tumanyi era ge magezi ag'ensibo tugajja mu bintu ebitaano buwangwa nono bulombolombo mpisa na lulimi gwovayo ate awabye gwe atudde mu buwangwa kabaka obuyinza yabugjawo bukyuse nono mu busirusiru bwo katonda bankuumire omulungi aliku online medias uganda e, eh, ndooza mumwewuliriddeko bulijjo mumunsaba naye era ndowooza era mugenda kumwerabirako ate era ne episodes era ezijjako era era sebo mukama wange mbadde nsaba okkirize era abantu kuneeni oleme kuvaako kuba bakunsabidde okumala almost emyaka egi ebiri nga ngamba bannaye mutuleetereko mutuleetereko pulezidenti waffe mutuleetereko pulezidenti waffe mutuleetereko eteriri bafumu eryo eh. bayibuli etugenda nti si kyoyo ayaayaana mm. yadde yadduka n'okukifuna mm. kyamukama katonda oyo asaasira mm. oba ontegera bulungi oyo ayambala ebyambalo okubijja ku mulagi abisse ku mubiri si yateekeddwa okwewaana wazira abyambulako okubibanika ku mulagi wali waggulu yateekeddwa okwewaana kubanga yanyumya olutalo ompula bulungi nkufunye bulungi mu nsonga ezo ezokugamba kino ne kiri hmm. omuntu alina okwagala n'okulaba naga nti ekituufu bwe nkulaba ogwanira hmm. okwo kwegwanyiza hmm. oba nfuna bulungi abaliyo temukwatibwa obujja nga bamuseveni n'abalinga abo kuba batabani baabwe bajja balwaba ogo n'abalinga abo sima muhoozi purojekiti essizza abaana baffe kukamala obukamazi tumuwadde empisa tumukuzizza talina muyadde ettondo lyamagezi avuenda fuuka mukulembeze kikaaki oyo nga ne kukyalo ewaabwe kuli tekuwerako byalo bisatu byategeera ne byayitamu byabantu bategeevu otalina njawulo nga naawe bwe wajja teriiwo otuliisizza kakanja mutabani wajja agatte kakanja ako okujjako nga kikoleddwa kino nga muhozi yasoose okutta kitaawe wali tugaa nti banne mbategeeza muserwa mm. kubayisa bubi mm. naye mulonde ku mukulembeze gwe mwagala naye naffe mutulekere emirembe awo ndeka kisa nti owaye kyabadde akola akitege naye mbu kitanga nsindise mm. yakavamu ebirowoozo byekyana kitimu businga kitanga nsindika eggini nengenda nwanyisa sovinite temuzitegeera mwe mukulembeseza byakulwanyisa naye amagezi pe temuliimu yadde akantu omukulembeze bwebyo byasooka nabyo eggwanga libalemye okunifayinga okunowooza byeggini oba museveni yatya buti nti kyebakoze kwoli mukadde munne ne bwayinza okukolebwa mugabise mumaje naye okaga nti enkolwa gye yakoze nsisi kiwagira kikyamu gwenga wajjako oboti sooka wewawaabire yirwakyo nyongerayo Loza tusikagane omulundi oguddako mwena abadde batulabira ku online media as Uganda abatulabira ku fresh media Uganda abatulabira ku Ken media Uganda uh, trace media Uganda light media Uganda bane mugene musabinge channel zeze ndala wao ne channel ya ya mkuru wange ayitibwa uh, Jakana Naduli basimanyi bajita bate channel channel 56 mm. channel yo mm. tengo ba ku online media Nisiri. necha nenda z'abasigalidde nga bwe ziri mm. wabula najisawo olw'ebigendererwa obutagatta buwangwa bwaffe mm. mu byabufuzi ku chano zezimu mm. ekyokubiri mm. okusomesa kweri kutambulire mu nnono nga gonna bwona oba okyetaga kibanga lifalensi mm. mm. kutegeeza bantu nti nze owekika kyekkobe muzikulu wa namamwa kiki kyengenderera era yeffe twavaawa mm. okumanya nti okuyiga mu bwakabaka buganda activities zaffe zaali zitya tusomesa ku myeso byonna ebikwatagana mu buganda nga bwe biri biteekwa okuggwera wali ne siteresi ekumi n'essatu temukyerabira kuba obuwangwa bwonna obwetula mu siteresi ekumi n'essatu obuwanga kikumi kumi na kamu mbumanyi kaakati tujja kusomesa buganda eggwe ne siteresi ekumi n'essatu okujja kwaza okwegatta n'endagaano ezo ndyokensimba etopiki ya federal system ng'omaze kwezuula gwani naye ekyo kiyinza otutwala emyaka ngaetaano okumalayo states ezo kubanga hmm. nja kusomesa state ya buganda byonna byonja ogisomesaako hmm. bwe nja okusomesa state ya kalamojja bayigga batya abalya batya abawasa batya abakola batya byonna biba birina okuggwaera omwo enfumbiriganwa naye olw'okuweewa zisoggama nti bibeere bya buwangwa hmm. ebyobufuzi bisigala bya buki naye kino kyanjawulo bukeire enkyanga oli avuddeyo nga pesa bwe yagaa nti buganda terina buyinza bwe yasinzire buluuli okwewangamya abaluuli bantu jja kubata bagende n'ebyabwe ngayogera ku byandagano ya rwanda ekyo kiba politiko wadde kireeta obuwangwa mm. ekyo tujja kuba eno mm. oba ntegedde mm. bwe yavaamu n'agamba nti when you hear omuganda saying that fenga baganda fenga baganda that is the enemy of the baganda number one we shall dismantle them <laughs> ntunulyaneŋa nti bana entegera yamwe yagwawa hmm. ebyo byabufuzi mm. much as we call in Buganda. Biri specifically, channel 56, subscribe, ojja kuiga mpisa. Ate chokubi, channel ngenda bati dayo, botu gendo gobelezi gana. Na yomu liba dembo kumpa magezi, tia ayita wano, ne kino kitusomese ko ne kino kubanga yo yamunenze kimwe kikulu ku sawe kye nategeera naye disclaimer egamba etya sinza asembayo mu butegeevu mm. omfuna bulungi naye ebyo ŋŋendo bawa mmaze mm. obbikakasa mu butuufu bwabyo kijja kuba kizibu anaaveyo awo matuke ng'ova mu kisasa simaa nsinzidde emmengo mbu sinaze nasoma nnyo ojjo mpakanye ekyo kyate nkikkiriza disipyuti ezo nzikkiriza nti jangu owakanye hmm. tutulaaba njakkuleka oli buugi katonda bampeera omukisa